Jose Tandere dauzkagu gurekin, abada kapoira taldetik, eta kontatuko digute apur bat, zer dan haiek egiten dutena, eta gaur nola parte hartuko duten festan. Bueno, Andere, konta iguzu apurtu bat, Zer da zuek egiten duzuena bada ba, bueno, Gu egiten duguna, hemen taldean, Jususeren laguntzarekin eta egiten duen lan handiarekin, da kapoera zerran zabaldu, oraindik ezagutzen ez dutenen artean, eta gero ba, e, tailerrak antolatzen ditugu, klaseak ematen ditugu mentzat eta helduentzat ere bai, eta bueno, orokorrean ba, kapoera ezagutu araztea jendartan eta, eta praktikatzea, eta kultura bezala ba, jendea Brasiltik hurbilago goteko, eta bueno, bauzka komponente asko kapoiera oso interesgarriak direna, bai deportaletik, bai osakiro aldetik eta bai kulturaletik ere bai. Tarduan berak eh, asko kontratzen duenez, bai zabaldu iten du eta, eta modu ederrean, eta ba, Euska ja ikasle berarekin egon diren, ja urtetan egon diren ikasleak, eta bueno, apurka-apurka ba, taldea eratzea eta eta aurrera joatea kapoeekin hemen. Iparraldean, berak eramaten ditu Y ipa, nahi dut esan estatuko iparraldean, ba, talderik handiena bada da, eta bueno, que egiten du lanik handiena. Primeran. Vale, ta, José, cuéntanos un poquito. Hola, primero, buenos, días, eh, buenos, días, Nosotros somos de Abada Capoeira. Abada Capoeira es una asociación brasileña de apoyo y desarrollo del arte capoeira. Y luego tenemos la Asociación de Capoeira de Biscay, que es la Asociación socio-deportiva de Capoeira de Biscay a Berimbau. que vamos fazer um grande taller de capoeira para invitando a gente que prova a capoeira e logo finalizando uma exibição de capoeira. E logo aí tem o taller na mesa, de instrumento ecológico, como fazemos o berimbau, os instrumentos, enfim. <laughs> Vale, muito bem Pues nada, que disfruteis muito do dia que vaya muito bem e muitas gracias. Vale, a vosotros, gracias.